Hmm? Oh no! Salah, Bapak, salah. Buzi masuk lagi. Zah, ikuti sila. Bapak, saya. Tunggu, tunggu. Jangan, Bapak. Suara mereka. Jangan. 有人。嗯，不不不不不不不不不。拜托，接你。哎呦我的妈。好好好。 夜꺼내기로그래꽃이꺼내이러니 no no no no হ্যাঁ ও oh, নো রে আমার ভালা কার সামনে গলা কথা শুন ওই দাদা <laughs> oh, no, no, no, no. 有人。 Đại bác! oh, no, no, no, no. You're 哎呀